so hello guys mweba nikuda ku youtube channel yange so nelero nkomyewo ne nike air jordan 1 high fries enengate eno yo nagikolako last week nga gyenakola yali short enoyo gyembaleeteddeyo mpanvu nasongayo mugiraba bagibalagengeri gyekolamu gyesibamu so kati tugenda kuba tugiraba kala zefulumyemu esatu zebasembye ofuluma zokka so katugirabe mwemunaaba munjulira nti enaaba etya so ndoza tugitandisa okugitematema tugirabe so enkola yayo ndoza mugiraba kwegamba yo obugwa bwayo si nti buzibu tikusiba bukwata bulina obukwata ate yo erina lasitiika erina ne zip ku sides ez'enjawulo nnyo sondooza mukalaba engeri gyekakolamu akoobukuwa kabanga kalasitiika kaba kakwata so ne zip yeeno ku saidi kyengezako banyonnyola kweno saidi tewabeera zip yo engatto eno kinajagaddeko nungi nyo okwambala ndoozi ogiraba teboola mpale gyojambaliddeko oba black oba white so ne kazipunuza mukalaba gyekasembera emabega ya kyova olaba engatto zino zo mbayitira engatto ennungi ennyo mulabe mukakase nti engatto gye ziri katulabe kakala akalala kakalala akalala kakano kali mu yero ne papo noza mugiraba engeri gyeyakulamu nti engatto eno yo yamutawaana nnyo kyenyinza okubagamba naye temwerabira okusubscribinga nokumentingako kweno vidiyo akuba obuzibu bwe twafuna fe abanauganda zino engato zino ennungi tezinaba kutuuka mu nsi yaffe zikyali nnyo zikyalina okufulumira myaka nga 22625 naye nga engato eno yafulumadda ne ku maketi weeri era oba osobola oginoonya okugjako ng'ogitumiza omuntu okuva ebweru awo obaosobola ogifuna ndoozi ogiraba eri mu yuro yo teri mu dollars nti okumanya yabbeeyi so katulabe no kale esemba enabaereete kubanga zo zawukanamuko naye nga blaka naye nga zawukanamu neri esoosi ginasoosa obbalaga gambe nebikoba byayo byo bimyufu nnyo ozayo mugiraba nti biri ebyasoosi bibadde biddugavu mu kala ya bulaaka naye ngaebyeno byo biri mu redi ne white ne black kugamba ekyukamu katono nnyo kyo aba bakola engato peya ntono nnyo oba nga mbe kalas olw'ensonga si nnyangu yakutuma nti kufuna naye nga ngato nnungi nnyo ate zibeera mu origino kyenyinza obbaga nze ngato nnungi okwambala mu life style ti mu biseera byo eby'eddembe oba one